फ्रेंड्स बस अल्तमस स्वागत करता हूँ आपका सब कुछ जानो चैनल में तो आपको मैं ये बता दूँ कि आप अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो पहुँच सके तो आज आज हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कि आप आपको एक वेबसाइट बताएंगे जिससे आप मैथ की बुक का क्वेश्चन आंसर जो रहेगा उसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं अपने मोबाइल पर तो आपको बस सर्च करना है ए प्लस टॉपर तो देखिए यहाँ पे लिखा है पहले तो हम इसको सर्च करते हैं ये आ गया A plus topper Arya Agarwal का है तो ये ये आप जिस क्लास में होंगे तो वो आप देख सकते हैं सेवन्थ का है नाइन्थ का है टेंथ का है और भी क्लास का है तो सेवन्थ का हम देखते हैं देखिए आगे इंटीजर है दूसरा लेसन फ्रैक्शन है तो पहले का पहला देखा जाए देखिए मैथ्स की बुक भी है सेवन्थ क्लास का तो ये देखिए आपको ये बता रहा है स्टेप स्टेप भी ले, कैसे लगाना है क्वेश्चन क्या है सब इसमें बता रहा है तो ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए शेयर कीजिए